Так тебе контактів Цеховська приносимо два парати взривці. 52 году, 10 августа. Красной армии, Так, э, рядовой, э, э, ну, боец Красной армии. Este un iedul șlegiona, este o comuniune. Я вот вот здесь, вот здесь, да, а это Ну, varbūt mēs pamēģināsim, ja kas mēs esam pārējie. Скажите, пожалуйста, а как вы вообще помните годы, вот, те, когда воевали и за кого вы воевали? Это была война. Страшная дело. Нет, было. Я явился в 1933 году. Ну, женщина тоже, что расстрелялся всеми людьми, которые существовал Второй мировой войне. Скажите, а за кого вы воевали? На какой стороне? Какой армии? О, а, какой армии? Я был местный житель и наблюдал, когда зашли русские, они приехали с лошадками, а мне батька был Первой мировой войне. Он сказал, пойдем посмотри, я служил в русской армии. И тогда И встретили. Потом принесли воду. А потом пропаганда была ужасная. Ну, устали, пешком шли на колечках. И смотри, принесли воды. Ну, а там это как говорится, командире, как это называется, начальник не разрешается пить. Простите, что я вас перебиваю. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, э, Красная Армия все-таки больше свирепствовала на территории Латвии или фашисты коричневые? Э, это Красная Армия очень мало. Она прошла, Ригу туда, я не было местности выносли очень мало. Они по, по дорогам прошли и все. Даже не заметно. Скажите, пожалуйста, когда может быть, нацисты как-то... Ничего такого не было. О, там были все вызваны армии, очень мало народу. А вы не видели каких-то ужасов, когда там в Италии людей из браку или страна? Только были присутствовали, все солдаты. Не, не говорите, не пейте, это что? Какая-то пропаганда была произведена, что вас отравить или что-то было. Ничего у нас таких. Ну, скажите, пожалуйста, а почему вы сюда сегодня пришли? Сегодня? Да. Чтобы предупредить эту конфронтацию. Я сказал так, вот идем, мама, нам надо кладбище. Еще надо идти. И Похороны. Karos ciet. Vīrs uh, tika uh, at, atdalīts, jau miris vīra tēvs, vīra māte. Un, un līdz ar to, kas notika 41. gadā, izveidojās tāda vēsturiskā situācija, kad Лелок, это Стив, песпед, мобилизацию, люди, она не... И потом в Америку. она должна, она очень довольна, что она должна там э, как-то... Не волнуйтесь, она, уже уехала до сорокового давно по вашему ну, да, да. Беремся 40-й год. Ну, почему сороковой год? Надо было в сороковом году вот так идти и защищать свою. Никто не шел вот так грудь. И все правительство... не волнуйтесь, защищали как следует. А так и пышет ваша гордость. Не хватит, хватит, не волнуйся, хватит, хватит, хватит, хватит. Ну нормально. Э, но весь леди раздали мне, как ее э, арен, этот портфель kā viņu viršpavinieks bija Hebels, Himmler, un viņi dod, viņi bez vīristu Hitleram. Jūs domājat par Latviju, karas? кого-то убьют кого-то. Они станут преступниками. Что делать? Да не допускать этого. Что здесь случилось? Вот что происходит, вот посмотрите, никого нету, а закрыто. Памятник свободы. Прита, а зачем такая афиша? Makkavini var bļaut, a mēs nevaram. Jā. Nu, rekai tas vairāk. Nu, mēs ies apskatīsim. Un ies par to. nemāku runāt, es runāju pa, ar viņiem pa krieviski. Es esmu latvieta, pilnīga latvieta, un es... es... es... Нет, Какой повод другой? Вы видите, что происходит? Вот. It's a rich, one, radiant, Только свобода. Mēs ticam, ka Latvijas zvaigzne, Lai gumijas mūžas kļūstās mūžu mūžus, un mēs ejam un ejam uz priekšu, tik traucam par vēlu, mēs nedrīkstam būt. Un mēs ejam un ejam uz priekšu, tik traucam par vēlu. And I'm opposed to this march because I think it's a travesty of justice and it's also against EU rules. your, it, Latvia is part of the um, EU since 2004, and it's quite explicit that you don't have Nazi marches in an EU country. Значит, их забрали, правильно сделали. Есть вопрос ты их выход. Либо этот вопрос решает Синод, Синод решает, собирается и наказание. Только-то, сколько-то часов должны туалет отмыть. в церкви, или там столько-то, столько-то часов промолиться должны, или будут заниматься государством. Daudzi palika dzīvi. Šodien grib parādīt savu zobu atkal. Palielīties ar saviem varoņdarbiem. Tas nevienam nav vajadzīgs. Ar dusmām mums nav dusmas. Krievu, teiksim, puse, ja? dusmas nekāds neizpauž. О, я еще уже в Латвии. А, в Латвии. Ну, я там, в Беларуси, там, я, честно говоря, просто легионер. Где? Дед воевал против легионеров. Он был да, Удика Дедевич, Рудокосов. Красная армия. Ну давай, семейную тайну не будем высказать. В короче, слушай, никто не должен рекламировать то, которое не дано человеческим мозгам. Европа нам четко и ясно Никакая прислала э, Это местная власть. Ну, смотри, при Хрущев никто не был. У нас местная власть фашистов. Что вы говорите? To pelnā tikai kur recidīvistiem šitā. Jā, jā, jā, redzu. Jā. Es redzēju karu no pirmās Ты не dienas, kā прав, понимаешь, не мы виноваты, покойный приказ. А, не было Kā у krievi них 14. jūlijā iegāja pie mums. Un ko viņi izdarīja? Ko viņi slēdza? Ko viņi darīja? Un ko tu man tagad te gribi stāstīt? Man aizveda Vai vecā ar visu Latvijas vai ģimeni, Latvijas latviešus aizved uz salaspili. Vai 7000 latviešu valsts- latviešu no Liepājas значит, до Я не техник, я, я, дело а закон или приказ. Иди на второй стороне, посмотри, что коммунисты сотворили. Вот, вот крушнее. Ну, я не Нет. Или я продал. Просяк, а принял. Нет. А что поклев? Всю жизнь на земле. Я же помню всех. Пойдешь в армию может остаться. Ты армию, коровин, а? наука. Не должны осуждать. Вот смотрите, наши солдаты. -то. Для меня это тоже наши, или военные. Вот эти военные, стоят. Кожи здоровье, правильно? Не мы виноваты. Мы достойны. Значит, мы родились на этой планете. А если мы дружба, как один мне капитан сказал, если ты не будешь салаху обучать или не подставлять плечо, я не могу. Обучить я могу. Каждый дом по три хозяина. А, а этом, а, референдуму этому они отвлеклись. Сейчас должны решать о а Людей выселяют. Самое страшное, что люди... Самое страшное... А потому что отца его убили. А что его убили? Ну так правильно. Мы, вот мы об этом и говорим. Кто был? Вот своей стране, ну, ну, понимаете, вот и все, надо разобраться. Для кого чья какая страна? Это моя родина, это моя я, страна. Я вас поздравляю, я против ничего не имею. Ну, значит, пусть значит, что, что хотят, то и творят. Они не творят, а делают. Они у себя дома. Так и мы у себя дома. Ребята, ну это вы разберитесь, понимаете? Мой сосед тоже говорит, он из себя дома. Он приехал 20 лет назад сюда, обосновался здесь, он говорит, я здесь дома. Все. Я в деревне, говорит, завязал там, в России или в Беларуси, или на Украине. Я уже, говорит, не в этой деревне, нет. Я уже здесь у себя дома. Квартирку тут схлопотал, все, гаражок построил. Я у себя дома, ребят. Понимаете, вот поэтому с этого-то... Paskatieties dokumentālos kadrus, kā Liepājā tur šāva, kā Salaspīlī, Birķerņuku, visa Latvija, Šmerlī, Liepnieku kalnā, visa Latvija vienos kaulos, 120 tūkstoši vietējo, ebreju tikai, ebreju, bet vēl Все банки захватили иностранцы, магазины, деньги идут за границу, а Латвия дуля. Ну, уже все разорили, помощи, люди уезжают. Была российская губерния и останется российская губерния. Люди же уезжают уже... Нет, они вот тут идут, да. хвастают, хвастаются. Я говорю, 120 только евреев. Хватит, да, да. Россия лучше, да. Into the Latvian Legion. They obviously had no choice, but a third were volunteers. Many of those people had served in Latvian security police. served in the, served in the Commando, served in Latvian security police and auxiliary uh, Latvian police, and committed the crimes of the Holocaust. So in other words, you can't honor these people, you know, en masse, because among them are mass murderers. It's true that the Latvian Legion, as units, did not participate in Holocaust crimes. We know that. That's a fact. And I'm, and I, <laughs> and I'm not, I'm not, uh, you know, debating that. slikti, tad tu brauktu projām. Tev ir ļoti labi šeit. Te ir ļoti labi. Lasies uz savu krievu. Lasies uz savu krievu. Lasies uz savu krievu. Te, te ir ļoti labi dzīvot. Te ir labi dzīvot, tāpēc tu te dzīvo. Я не, не, не, Te я ir pārāk labi Я dzīvot. работаю по технологии. Te ir pārāk labi Я dzīvot. буду вācietis, mēs Винім тієї лаби, він не брав своя. Не виніло родина, виніло сам, ти Miloši reizes pie mums bija okupācija. Otrā. Ё-моё, я не знал. Давай, давай. Мне найда курина таира. Брат, броя. Не курина. Горновка коза, коза, коза. Коза. Мы Ja, dit gaat. Gewoon, maar het gewoon net je stem. Wat moet je nog zeggen? na galinha. Joe, olha, é fácil. Os caras que aqui não tinham entregado. Até esse entregado ali para esse Ele ia lá para uma cerveja. Assim ele abriu lá para uma Presidente. Assim. Ah, é Ah, ele lá. Tá tá Я на я ела. Только не стоится? Не наливай. Будьте с вами говорить Как вы собираетесь? Как вы собираетесь? I can continue in English. Yes, no problem. Okay. I speak very good. Okay? I'm Russian, no need. Thank you. Let's continue, but... Uh, but you will need to speak uh, I don't need in them. Belarusia. I don't need them. In Russia? No, no. no. You, you will come to Belarusia, Russia, Lithuania, and you will start to speak English. Nē, nu, viņam neiestāties, viņš meklē, kur viņš meklē. A, viņš meklē tur, kur izmet naudu, tādi kā Rīgas doma. Pēc Что- tam что? mācībām. Kam tas vajadzīgs? Что Рижская дума? Izmet naudu. Куда? Priekš Krievu valodas. Būtu ceļus attaisīt. Они говорят, немцы были лучше, чем были нации. Я тоже Лагдали. Слушайте, вы расскажите на молодежи. Только не надо здесь людям рассказывать. Это сказка, расскажите на молодежи. Если бы они, вот они вступили, а потом нужно били бы немцев, и красные, это да, а если они служили немцев, вот по поляки. Наверное, кидарі теж. Легко? Легко не дарі. Піти клави, а на саму же скучу. Не надо. кучу.